солай ара-тұра жаңыл үйге сыра келіп айым екеуі сырласып ішетін болды кейінгі кездері арақтың дәмін де татып көрді жаңылдың үлкені нұрбек отан алдындағы парызын өтеп сыртта жұмыс жасап жүрген бала кезден араласып жүрген ауылда айжан есімді қызы бар еді екеуі үйленуге шешім қабылдады ауылдың бәрі жаңылға қыздарын бермек түгіл қасына жоламайтын да айжанды әке-шешесі өздері танитын досының баласына бермек болған бірақ айжан бала кезден ғашық болған нұрбекке мені тез алып кетпесең менен бір жола айырыласың деген Жаңылда айжанның отбасын өзінше менсінбейтін қарабайыр деп алайда айжан өте тәрбиелі жүрегі мейірімге толы екі ғашықтың ата-аналары да бір-біріне қарсы еді соған қарамастан нұрбек пен айжан ешкімге айтпай некелерін заңды түрде қиды біраз уақыт екі жақта ұрыс жанжал болып той кейінге шегерілді нұрбек әскерге барғалы өзін ерге екенін үйдің үлкені екенін сезінді бұрынғыдай жаңылдың айтқанын емес өзінің айтқанымен жүретін болды бұл құлғы жаңылға ұнамады Олының өзгергені жетімектерге де жақсы болды анасына ұрсып жетімек інілерін үйге тұрғызды осы уақытқа дейін мұндай жайлы жылы жерде көрмеген жетімек інілерінің кеудесінде қуаныш кернеген дәмді тамақ жеп дұрыс киіне бастады өзінен кейінгі бауырларына да жетімек інілерін ұрмауын үлкен ағалары ретінде бәрінің қандары бір сыйласып тұруын ескертті енді бұл қылығына төзбеген жаңыл ұлын үйден қууға асықты әдейі келіне тиісуді шығарып әрбір ісіне мін тағып жақтырмады айым жеңгесіне көмектесейін десе жаңыл ұрсатын еді сен осы үйдің қызысың ештеңе істеуші болма келінді не үшін алдық жұмсамасақ деп айымды қолпаштап есіртіп жіберді соңғы кезде айымның тілі шығып жеңгесіне көмек сұраса өзің істеп ал деп көңілін қалдырды нұрбек ескертіп айтқан еді шешесі сөйлеп енді қатындардың ортасына түсуің қалып еді деген соң үнсіз қалды нұрбек келгелі көп отырыстың бірінен қалмайтын жаңыл ара-тұра ғана баратын болған бір-екі рет ішіп келген еді отырыстан ұлы ертегіне қатты сөздер айтты келіннің аяғы ауырлап мазасы болмаса да үй тірлігін істеп жүре берді әйтеуір енесіне жақпайтын токсикоздан қатты әлсіреген айжан кешкі ас дайындап жатып құлап түсті қасына барған енесі мынаның қуын қарашы тамақ студент қашқан сылтауын деп бұрқылдап сөйлей жөнелді ұлы шыдамай кетіп анасына ұрсып тастаған неге сонша айжанға тезе бересіз ішіндегі сәби сіздің немереңіз ғой келініңіздің жағдайын түсінуге болмай ма деп осы уақытқа дейін әзер шыдап жүрген жаңыл әйеліңді алда үйімнен кет өзіңді балаң да керек емессіңдер жетер үндемеген сайын басынайын дедің сен бала аузына келген айтып өз ұлын үйден қуып шықты енді шешесін көрместен дереу заттарын жинастыра үлкен қалаға кетті әрі-бері айжан көндірмек болған еді бала керек болса қалаға кетеміз керек емес десең осында мәңгіге қаласың деді жалын ұлының кеткеніне қуанып кешке сырасын әкеп өзінше тойлады айымның бауырларын қайта лашықтарына қуды жаңыл ең кіші ұлын ғана ерекше жақсы көретін де соның айтқаны ғана заң кіші ұлын қысы-жазы санаторияға жібереді үйдегі бар ақшаны жұмсайтын сол ғана қалған ұлдары шешесінің айтқанынан шықпайды көктем айы келді айымның сұлулығына сүйсінген жаңылдың көңілдестерінің бірі дархан милиция болатын айымды көрген сайын есі кетті өзінің қызымен жаста қыздың ұстақ жағында болуды қиялдайтын бір күні жаңылмен кездесіп айымның бір түніне елу мың теңге беретін, және де басқа көмектеріне жәрдем беретінін айтты егер келіспейтін болсаң бұл ауылда өзіңді жүргізбейтіндей боламын деді жаңыл қуана келісе кетті дархан мен жаңыл жоспар құра бастады айымның бүгін мазасы болмады бір түрлі беймаза күйде жүр қолы босай қалса айнаның алдынан шықпайтын қыздың бүгін ештеңеге сауғы жоқ жаңыл зандап, кешке қонақ келетін анау-мынау пісіріп қоюын айтты дереу іске кіріскен айым кешке дейін бітіріп тастады көкейінде бір сұрақ бар кім келеді екен жаңыл да дүкеннен анау-мынауын әкеліп тастырған жайды айымға қазір қонақ келгенде арақ ішеміз саған да алып қой дегенде ішетін бол мені ұятқа қалдырма деді үнсіз келіскен айым өзінің көңіл күйі көтерілетін емес анада арақтың дәмін татқан болатын сонда өзін керемет ұстаған кеш те батты жаңылдың көңілдесі дарханда қолында шоколады бар о қалайсың айым сұлу қыз болып өсіп кетіпсің деді көзімен тесіп бара жатыр сәлеметсіз бе деді айым ойында ештеңе жоқ кешкі тамақ ішілуде жаңыл аузы босамай айымды жер көкке сыйғызбай қолынан бәрі келеді өсірген мен ғой деп мақтана сөйлеп арақ та ішілді айымға да ұсынды тез масайған қыз сықылықтап күле берді мастығын пайдаланған дархан әбден білген жасады таңертең әзер тұрған айым бар даусымен шыңғырды қасында жатқан дархан атып тұрып өшір үніңді деп қолымен алдын басты енді айқайлайтын болсаң менен оңбай таяқ жейсің деген дарханның сөзінен қорқып көздерінен жас парлады енді сен менің қуыршағымсың қашан қай уақытта пайдаланатынымды өзім білем мен сені сатып алдым деп сөзін аяқтады да айымды төсекке атып ұрып көз жасына қарамастан тағы да білгенін жасады жаңыл естісе де дым білмегендей болып ас бөлмеде барып таңғы ас дайындап жүр ісін бітірген дархан жуынып шайынып, ас бөлмеге жаңылды көріп екеуі әзілдесіп жатты Түнім керемет өтті кешке дайын отсын алып кетем өзің жақсылап көндіріп маған артық әңгіме керек емес және телефон ұстаушы болмасын деп ескертті айым бөлмесіне ағыл-тегіл жылауда жаңыл келіп қасына құшақтап аяған кейіп танытуда айтқан айтқанын істемесем бізді өлтіреді де тастайды деп ақталуда мына сөзден кейін айым енді өмір сүргім келмейді мына өмір мен үшін қызық емес деп сыртқа қарай жүгірді ізінен қуған жаңыл ұстап алып бетінен шапалақпен салып қалды есіңді жи не істегелі жатсың деген жаңылдың сөзіне де өзіне де мән беріп тұрған айым жоқ бар ойы енді мен ешкімге де керек емеспін енді мені кім алады деген ойлармен арпалысып жатыр жаңыл айымға әбден сендіретіндей әңгімелер айтып ендігі өмірінің күшті болатынын қалаған нәрсесінің алатынын тіпті қазіргі заманда көңілдес болу арқылы бай болатын әбден миын улап ақыры дегеніне көндірді жаңыл кешке қарай айымға сыра ішкізіп сумкасына дәрі салып тұрып осыны болған соң ішерсін жүктілікті болдырмайды деді дархан келіп жас қызды көлігіне салып алып ауылдың сыртына ұзап әбден білгенін істеп таңға шуып әкеп тастады осы жаман әдетке айымда бірте-бірте үйреніп қалды басқа шарасы да жоқ ауыл адамдардың құлағына жеткесін қоя ма бірі аяса бірі шешесі сияқты болғаны да қан жібере ма деп гу-гу өсек таралды бұл кезде айым өзінің әкесінен үлкен дарханға неше түрлі смстерді жіберіп көңілін аулайды бұндай қылғына кейін дарқан ес-түссіз ғашық болды өзі сондай сүйкімді бұтадай көздерімен баурап алатын қызға ғашық болмауы мүмкін емес бір күні айымның оқуға түсем деген тілегін дархан орындады үлкен қаладағы адамдарымен сөйлесіп айымды мұғалім мамандығына оқуға түсіріп сол қаладан пәтерде жалдады енді көңілдесі апта сайын келіп тұрады айымның қуанышында шек жоқ жалғыз өзі пәтерде тұрып жатты айымның бауырлары да есейіп алды мектеп бітірер жасқа жеткен ауыл адамдардың айтқан өсегін құрдастары мазақтап айтқанда айдын кіретін тез таппай қалды сол күні дарханды ұратын болып барған үлкен денелі кісіге қайдан күші жетсін ақыры өзі таяқ жеп намыстан жылап үйге бет-аузы көгеріп келді бауырлары не болды дегенде жай балдармен төбелесіп деген сылтаумен жата салып сол баяғы ызғарлы лашықта жатқан айдын ойланды қашанға дейін шыдай берем өлсем бірдеңе істеп өлейін болса да мына өмірден ешқандай мені аяған емес мен кімді аяуым керек қашанғы бұндай қорлыққа шыдаймын жетер енді деп көз жасын сүртіп далаға шыққан еді Нетен бастарын білмей тұрған айдынға жаңылдың телефонмен біреуге ұрсып жатқаны естіліп телефонның ар жағындағы адамға мен болмағанда айымды қойыңа салмас едің бәрі менің ісім дархан сұраған ақшамды тез берші қатты керек болып тұр телефонды өшіре салған жаңылды айдын бас салып ұрды әбден ашуға булыққан жігіт жаңылды тепкінің астына алды екі кештің ортасында соққыға жығылған әйелдің даусынан көршілері келіп айырмағанда жеңгесін өлтіріп тынатын оңбай жарақаттанған жаңыл айдынды балаларына айтып мал бағатын жайлауға алып кетіп соққыға жыққызды иттің күшігі менің анамның не кінәсі бар сені асырап баққан жазығы ма құтырайын деген екенсің деп нартай ағасы қамшысымен арқасынан осып-осып жіберді бауырлары мына жақта үнсіз көкейлерін ащы өксік тесіп барады арашалайын десе күштері жетпейтін өздері де әзер жүрген аштықтан бұратылып бұл кезде айым үстіне бар әдемісін киіп университеттегі жігіттерді еріксіз өзіне қарататын еді жаңыл жеңгесінің кеңесі бойынша ашық шашық қысқа киінеді айым үшін махаббат деген ақша нәпсі өзін байдың қызы сияқты ұстап сабақты да жартып оқымады сессиясын көңілдесі ақшамен жауып берді солай жүріп бірінші курсын бітіріп ауылға жиналуға асықты бір жыл бойы келмеген ұрлары енді есіне түсіп сағынды көңілдесіне зандап, мені алып кетесің бе қолым тимейді өзің келе бер айым пойызға отырды қымбат орын алған еді қасында бір әдемше келген жігіт сумкасын қойып екеуі көзімен бір біріне қараған сәтте жүректері дір етіп бір ғажап сезім пайда болды сәлем сәлем деген айымның жүрегі дірілдеп қобалжулы жауап берді есімім қайсар қолын ұсынып сіздің есіміңіз айым о керемет есім екеуі тез тіл табысып алыс сағаттың қалай өткенін байқамай да қалған кәдімгідей қимастық сезіммен қоштаса бір-бірінің нөмерін алды айым ауылға жетті жеңгесі жаңыл жайнатып қойыпты әрине дархан берген ақшасы дархан ауылда болғанда жаңылмен де ара-қатынасын үзбеді жеңгесі мен айымды дархан тоқалдарым деп әзілдейтін дархан да дастархан басында күтіп отқан о қуыршағым келдің бе қалай жеттің ешкім мазаңдалмады ма деп сұрақтарына айымның жауап бергісі жоқ менің қуыршағым ренжіп қапты ғой деп қалтасына жиырма мың салып жіберді жаңылдың көзі ақшада ішінен мен қағып алармын деп қояды кешкі ас ішіліп сол күндегі шын ойнақ. ертеңіне тұра салып бауырларын көргісі келген бірақ олар мал бағатын жайлауға кетіпті бауырлары жазғы демалыста мал бағумен өткізетін айдын да мектеп бітірді айым жеңгесінің ұқсаты сұрап жайлауға барып қайтқан жай барасың ба кешегі ақшаңды маған бер деген жаңылға өзіме керек егер ақша керек болса дарханға айтайын қанша керек жоға керек емес сұрамай ұятты айым дарханға зандап, маған көлік жіберші жайлауға барамын жарайды қуыршағым айтсаң болды ғой айым бауырларын көріп ұзақ жылады байғұстардың азып дымы қалмаған сол күні ағалары жұмыстармен қалаға кеткен екен айым бауырларына қайта-қайта құшақтап кешірім сұрай бастады олар да жылап біраз шерін тарқатты айым айдынға бұл жерден қашуды айтты қалған екі інісі мектепте оқығандықтан кейін мектеп бітіргенде алып кететініне уәде берді қайта ауылға қайтқан айым келемін дегенше жылап келді осы уақытқа дейін өзімді ғана ойлаған екенмін не деген өзімшіл болдым өзін жазғырды үйге келгенде жеңгесі жоқ қыдырысқа кеткен ағалары қаладан келіп жайлауға барайын деп жатқан екен жалғыз қалған айымға көңілдес звондап кешке келетінін айтқан айым ауырып отқанын кейін кездесетінін айтып телефонын өшіре салды телефонын қайта қосқаны сол еді қайсар сандап жатыр алло айым қалайсың сұлу қыз жақсы өзің сені сағынып неге даусың мұңды мен мен деп айым жылап жіберді ар жағынан қайсар қорқып не болды айтшы сен үшін бәріне дайынмын тек жыламашы айым өзінің тірі жетім екенін осы уақытқа дейін қорлық көрген бауырларына да сонша жылдар бойы азап шеккендерін тіпті өзі үлкен еркектің көңілді сегенін жайып салды бұл әңгімеден кейін не айтарын білмей қалған қайсар есеңгіреп бір көргеннен қашық болған сұлуының өмірі бір сәт көз алдына елестетті осынша қорлыққа бір жанның қарсы болмағаны жанына батты енді бұл азаптан айымды бауырларын құтқаратын айтты қайсар үйінің екінші ұлы отбасы кішігірім бизнеспен айналысады қайсар әскери қызметкер еді мінезіттік, әділдікті жақсы көретін досқа адал жан айымға сезіммен телефон арқылы жеткізді мен сені бір көргеннен сүйіп қалдым екеуміз бар қиыншылықты жеңеміз деді арасында ауылға келіп азық-түлік алып кететін айдынға жинаған ақшасын айым ұстатты бұл қашу жоспары болатын айдынның қолында ескі телефон ұстатқан ағалары сол телефонына қайсардың нөмірін сақтап алған қалаға тайып тұрды қайсар күтіп алып барлық жағдайын жасады жеңгесі мен ағалары іздеп таппай қалды айдынға қайсар жұмыс тауып айлық аламын дегенше пәтерінің азық-түлігін ақшасын өзі төледі соңғы кезде телефонын көтермейтін айымға көңілдесі дарханның күдігі ұялай бастады кешке ескертпей үйге келгенде қыз шошып кетті келе сала сен неге телефонды алмайсың менен басқа біреуің бар ма салдақы деп ашулана қарады айым бар күш-жігерін жиып жетер енді сен енді мен ешкім емессің жаңыл ортаға түсіп не деп тұрсың аузыңды жап саған тіл бітіпті ғой ашулы тархан қыздың шашынан сүйреп соққыға жығып соңында тағы да өз білгенін жасап кетті сол түннен соң айымның аяғы ауырлады жүкті болдырмайтын дәрісін ішуді ұмытқан еді денесіндегі көгерген жерлері кетсе бұл үйден кететін жоспарлады таңертең ерте тұрып қалаға тайып тұрды қайсар айымға үйленуге ұсыныс жасаған еді қабыл алған айымның жүрегі қобалжулы тіпті кейінгі сәттерде жүрегі айнып жүрді тест көрген екі сызық шықты мұндай қорлыққа қалай шыдаймын енді деп жылаған күйі ұйықтап кетті таңертең тұра сала бұл баладан құтыламын деп шешкен ағасынан ақша сұрап емханаға жеткен сәтте көз алдына бір кездері анасы жаңа туған сәбиді өлтіргені түсіп кетіп жылай бастады көрген жұрт қызым саған не болған деп жұбатуда ешқашан анам сияқты болмаймын деген айымның осы уақытқа дейін анасы сияқты қылығы есіне түсіп өз-өзін өлтіргісі келді қайта үйге барғанда айдын үйде еді әпкесінің түрін көріп не болғанын сұрап еді айтпа айым қайсарға кешірші мен саған тұрмысқа шыға алмаймын мен жүктімін не бұлай демеші мен сенен ешқашан бас тартпаймын жаным ол менің балам артық әңгіме керек емес құшақтап қайсар ертегіне сені үйге алып кетемін біз бақытты боламыз айым осындай жанды кездестірген құдайға алғысын айтады қазіргі таңда айым бақытты отбасы айдын байдың қызына үйленіп сол үйде тұрып жатыр басқа бауырларда жұмыс істеп жақсы өмір сүруде анасының есі ауып емханадан шықпай күннің көзін көруге зәр жаңылдың балалары отбасылы бөлек тұрады ең кенжесінің қолында тұрып жатыр үй үйді кенжесінің атына аударған бір кездері сол кенжесінің әйелі жаңылдың копиясы болып шыға келді енесін мүлде сыйламайтын баласы әйелінің айтқанынан шықпайтын басқа балаларды аналарын сыйламайтын болды жаңылдың әрбір күнін келіні алдына келтіріп жатыр соңы